Pego de frente, DJ Pega de lado, toma sequência Toma sequência, toma sequência de vapo Vapo, vapo, vapo, vapo, Toma na Tete Toma na Tete Toma na Tete Eu sou o mestre dos Eu, Vai Giesta, lança brava vai, vai dia eu te ver Bota a chapa pra subir, bota a chapa pra descer Saudade de você E rabão, baita, baita, cabelo tá Doida Edit, tá ligado, né? <laughs>